nzambi ngina nalingaka na pekisi otiki moni zola nga vong kembe ke lya mais lelo na Congo unu vadia di vata e Congo kaka o nga na zo pekisa yango bango bazo salela makata simwa makata lakama siko wana ni ko bani hmm? esali yo zeyi te kama venge kima ko dadi bandela na place wana lite evandi ka place wana bazoyoka te dadi ka oyo ozopekisa yango wana dadi na moni oza très touché hein non na parti oyo eza parti moko eza to sincere eza kitoko mpena mingi makasi te kamena kibe diambu diambu te kovena ondima te mta obimisa yango eh? kolesi kuikila kokeyani uta bimisa bina bima na miso yango yoka chino oyo tozopekisa eh, yango kaka bino bozosalela makata 6 mois makata lakama Yo omimonaka to nini? Te omimonaka mpo na nini ndeko na ngai? Esi eloko ya bongo kobimisa na TV. Swahili yango boloba yango nde nini? Natosha nini bela sama? Mutoto kutu wa Mungu Yesu kutu. Mama yoka yoka. yoka nanu eh. soki kutu yesu mwana na nzambe mm. apanza bato na eglize ebongo nga mpo napanza bato Kama pia Yesu mutoto wa Mungu alivunja masoko juu Yoo! Ndeko na ngai! Nduku yangu! Ndeko na ngai nini boye? Nduku yangu nini? Alingi mama mokilo na ye te. Apembe muzazi wa bibi yake to wa balabwa na yake. Po baza ekolo ya mboka moko te. Juu biko kabila moya na yeye. Alingi papa na ye te. Amupende baba yake. Po baza ekolo ya mboka moko te. Juu biko kabila moja naye. tobandaki bien tosukisa bien te papa ndio pasteur hmm? tuko tunaendelea bizuri kabisa epi watu wote wi kwenye kufurahi kwa hii, kwa hii saa alingi mama bokilo na ye te apende bibi ubie bwana ya bibi yake mpo baza ekolo ya mboka moko te juu abiko kabila moya na yeye kabila ye kosala nini na kati ya mateya oyo hmm? unasema juu ya ah, ekolo wana zone eza autorité morale hmm, soit tokata na biso mate yango mama atusemee autorité morale tunasemea kabila ekolo ile kabila Abjua biko kabila moja na yeye njo tuko tunaseme. Aye kosala nini awa kasi yo moko loba nao pena verite tozala ba responsable. Uko na semea ma kabila. Olie mbongo ya dedicasi kuna ou bien ndenge nini? Ah papa. Mishi semee mutu. Mateya ezala na ba kombo ya batu te. Mi na semea njo kabila kabila. Mate ezala na bakombo ya batu te eh, wana aza autorité morale ko ndeko na ngai pasteur eh? mi na semea jina amu nga na famille pauvre mon frère ata mimi ko na famille ya ville nga na lobi boye landa nanu éviter ba discussion mwasi azali awa niko na fata toza ba responsable ko tukue watu wenye musimamo Nde ozomona. Njoku na yo na. Tango ba profeti baye na mboka oyo. Banye bale batu ya kuonesha matoi. Esika na lingelaka mama Clementine Kaila makasi yango oyo. Manyala mupembe yaka sasa mama Clementine Kaime fashion ya yo iyo iyi. Natanga kombo ya mama na nga te mokolo na yo. minoko ya mboka nazomona kaka etension ya mabe ezoninge ya kotanga ah! bete nge eloko anyeka wana ah! nie elingi ekotawa sala attention hmm. nalingi tobongama tolia siko bilei ya molimo tofunda makata tolia bilia bikimpeve Daddy soto sote place eh na kikongo sala attention nanu kutu toteyi te nanu oteyi te mpe meke nayebaki bakongo baza batakimi eh? nzaki bakongo banzola mhm. bongama Funda makata. Fait baluba, hein? Papa. Comment ça travaille avec Ekola bien mboko ezati. Mambo mabia va tongi ya bimena. Ekola bien ezati. Mambo bien va dia va tama bimena. Maman, évitez distraction. okokanisa nzoto eloko wana ezosalamaka apa ya bana basi nge uta banza mena mama etasalamaka ko bana bakentu Nzoto ezosala mabe ba bana mibali. Kiongolo mas vanga ma mena ko wana ma kala. Balati ba veste. Ba vuetisi veste. Mandevu ebele na mbanga. Zovo za bidi. Olobi mibali bango yeyo. Vovele kibeni ma yakala ee ma. Bogari yeyo. Ee yaka dia mbote. Beau garçon. Guerrier kibeni yakala. Soki libala na nga eza lelo. Vomuende nzola ma pila yayo. Pona camarade ya mobali na nga oyo. Ee yakala dia ni ee di. eske monoko ya mboka oyo mama eske mpena na ye moko mpena bakonzi baministre bavandi mm. ah, mama bandela nani kaka oyo oh, dadi azoboya kaka yango bino bozokangama nango makata 6 mois makata lakama donc makata 6 mois Makata lakama. Makata Mpo na nini kende ozala ya six mois? Makata six mois, makata lakama. Et puis nazo kamwa pose. Eloko ya mabe ezo bima. Eh, mais tala. Mais ye aza pose. Ale telema wana. Nabenga na yo, ba Congolais ebele bakomi ba fainéants. Bato bayingi molo e mabolo. Eh. Ba congolais ebele bakomi ba feneant meme ya ba ndaku na bango. Batu bayingi batu ya kumaki beni ba molo ye mabolo. Telema telema telema telema te telema telema nanu telema ko brutaliser te te eh, tika te tika tika nalingaka suka na ba papa na ba mama wana tokoyokana te dadi tika tika te akende akende pasta te loba ba congolais bakomi ba fainéant mboko bato bakomi ba fainéant loba nanu ba congolais na mboko bakomi ba fainéant bantu kibene vadia vata bakomi ni ba molo ye mabolo te wana kende awa tu sais ba mama wana kende ah esili longwa wana kende longwa kende Melite evandi kaka ka nde place wana hein on dirait. Conclusion. Nayebi papa mobutu aza papa ki papa kasavubu aza mutu ya ya kimia c'est ça akoki koloba betise te na miso ya bato ale sivovaki mema mbiko va meso ma bantu mm. papa kasavubu papa kasavubu Aza mutu ya kimia. Yandi kibeni mutu mosi wa mbote. Sala attention pona mikolo bazo tala biso. Keba kibeni bantu ba nene bete kutu tala. Po bango lokola bazo tala biso. Kina kibeni batu ba kutu tala bena. Toko ko mema betise te na misu na bango. Kadule sinata kibeni ba betise ko vena misu ma bantu. Na yebi te. Hum esali yo zeyi te kamavenge kima ko dadi bandela na place wana lite evandi ka place wana bazoyoka te dadi ka oyo ozopekisa hmm. yango wana dadi namoni oza très touché hein? non na parti oyo eza parti moko eza to censuré eza kitoko mpena mingi makasi te kamenaki bediambo diambo te kovena Ça sonne mal, maman. Hmm? Makata simwa makata lakama. Oh. Nga naza autorisé yo. omezala na soni ko ndeko na ngai na bakongole mosu elobamaka bongo hmm? bakongo baza bato baza poli na comprendre mpe te nga akaisaka baswahili hmm? nakasaka baswahili donc mboka na mboka ya na mwa eloko nango moko boye oh, ondire mboka na mboka ya na mwa ndika nango Djo mystique pardon papa eloko wana eleka te hmm? Papa oyo oh, ka ozo boya yango kaka nde bango bazolanda eh, makata simwa makata lakama eske monoko ya mboka oyo mama eske mpena na ye moko mpena bakonzi baministre bavandi mm. ah! mama bandela nani Kaka oyo daddy azo boya kaka yango bino bozo kangama na ngo. Makata six mois makata lakama donc makata six mois makata lakama makata pona nini ke nozala ya six mois makata six mois makata lakama makata six mois makata lakama seke biloko batya biso na nzoto six mois elimwe non makata six mois makata lakama te Et puis nazo kamwa pose. Eloko ya mabe ezo bima. Eh, mais tala. Mais ye aza pose. Ale telema wana. Nabenga na yo. nandimaki toko kosala biloko ya boye na miso ya bato yo uta vova eh! ya suka lelo bayaka lisusu te hein tokata prédication biloko ozoboya wana ah, boteyano na ye kasi biloko dadi azoboya na bacomédien na bajournaliste na ba depute na batu normal biloko dady azo boya yango kaka nde bino bozo salela. Makata simwa makata lakama makata simwa makata lakama. Ndenge eza boye eza kaka ya simwa. Dovena kelesi soba kimako makata simwa makata lakama. Te ko continuer bongo te. Wana eza ko fingisisa bana mibali. Kila ye na fingisa bana mibali. Te te te te te. Te. Pila ina fingisa bana bayaka. Wana eza ba bêtises. La bêtise ko. Hein? Kikongo ngo bino bolobelaka ngo ndenge nini? Kikongo kipila yo luvovela ki yao. Oh. Oh. Mama Kapash. Daddy. Mama Kapashi. Bon kolanda biloko wana te. Uh, uh. So a continuer wana na telemisi ye. Faut mona ngite pour faire na mambo. Wana ngiambwele. Pona mona ka soki to sale miso biso mibale. Imona mpo sala ben pila. Biloko mabe yakate. Mama mbika makalanga ko. Po abandaki na na ma bêtise. Kale kaya ti muna betiz. Abwaki mususu lisusu. Mm. Muzitu badia bien kaka. Ozo sala kitoko te. Kakita sala ki ben bien ko. Na yango wana. Muyina ki ben pila. Mutu na mutu esengeli azwa conscience. Mutu mutu ka feti baka ki ben fulukian. Ndaku na yo. Nzuaku. Esengeli yo moko zala responsable na. Ngemosi feti kala ki ben puma nzuaku. Libota na yo. Nsuaku. Esengeli yo moko ozala responsable nango. Nge mosi pe tikalaki beni pfumua Nsuaku. Tovanda na baninga. Toniekaki beni eba kundi. Mais ekoma habitude te. Kalesi ikalaki beni ke lumbu kieko. Kokomisa yango habitude. Kumisa ya pila yina. Makambo ebele ezo bomama na ndako. Mama ying meta sua mamu na kati kati. Ndozo mona. Pila uta mona. Papa ya ndaku. Seki beni dia nzo. Akoma feneant. Wakuma ki beni feneant. Soki ba faineants bakomi ebele na mboka. Vo mwene ki bene pila yayi batu bakumi ni pila yayi. Wana oko mona eko zala mabe makasi. Ba congolais ebele bakomi ba faineants. Batu bayingi ma molo et mabolo. Ba congolais ebele bakomi ba faineants meme ya ba ndaku na bango. Batu bayingi betu akumaki bene ba molo et mabolo. Pasta. Te loba. Ba congolais ba komi ba fainéants. Mboko batu ba komi ba fainéants. Loba nanu. Ba congolais na mboko ba komi ba fainéants. Bantu ki bene vadia vatia ba komi ni ba molo ye mabolo. Te wana kende. Awa touche ba mama. Wana kende. Ah. Esili longwa wana. Kende. Longwa kende. Ba fainéants na kikongo nde boye. eh, eh, ekolo abi eza te hein te eza te eza te toya lisusu na bato yo awa te yaka yo moko fene na kikongo nde ndika makasi boye nakata si mwa bukele mpo naloba yango ah. yo mpo olinga alo bongo mpo hmm. na nini kasi kende ozala ya si mwa bongo na suka oyo asuka oyo abeti otemisi bafeneya hmm. Tata prédication. Tata pambola yo. Apambola dadi. Mate eleki kitoko. Kitoko. Rudy anyuma sana. Kapashi. Dadi. Kapashi. Na mona na nga negligence ya vie. Mm. Na lishaka ona kuzara wili kamuinchi. Kapashi modèle ba negligent ngai. Modèle balinizara waka. Moment wana nazalaki mwana mukie. Ile wakati nalikuwa mutoto. Nayebaki ndenge ya kotonga ata kupe na ngai. Sikukua jua ata gisi ya kushona kapitula yangu. Kapashi. Kapashi. Nakovanda boye na ecole. Taikala hivi ku ecole. Baninga bazozua lance. Porte nye biso siyo tulikwa tumekala. Okangami na wese. Inakamatala na wese. Ba wese ya tono ezalaka soki etondi. Ba wese ya tono na kuaka me mayala. Fulufulu moko ya nyei emataka likolo. Fulufulu mwa ya mavi na nzaka kupata bulu. Ndako etoboka. Nyumba elishaka toboka. Mayi wana nionso ya nye ezokota na ndako. Ile mayi yote eko nengiyo kukunyumba. Batu bazo negliger ngai. Watu iko wananizarau. Bayebaki te oyo ngai nakozala. abakukoba na jua kapashi kelesi ya pasi masomo ya magumu mama kapashi namona na nga bana babengana na ekole niliona watu alifukuzwa ku masomo posa kotanga na motema me uba kusoma ilikuwa nani akufutela nga mimi nani atanisomesha mimi posa kotanga na motema uba ya kusoma ilikuwa Mais tuendelee dadi, tuendelee. Dadi changer mate. Na kufa lokola Kester. Na kufa saa vile Kester. Kester abandaki koyemba vile ye na banzembo. Iko anaimba maisha yake kumwimbo. Ngai mpe vile ngai ekoma ngai na mateya. Maisha yangu ishaka kuwa tu kumahubiri. Ah, nzambe na ngai. Nayokaka kaka vie de luxe na sango. Nasikiaka tu maisha ya luxe kusa uti. Mokolo mosusu nazui invitation. Siku moja napata invitation. Mama Olive Lembe Kabila apesi nga invitation. Mama Olive Lembe Kabila ananipa invitation. Na feti ya ndeko na biso Ariachou. Ku fete ya ndiku yetu Aria show. Na Beatrice. Ku Beatrice. Na komi na Beatrice. Na fika pale pa Beatrice. Na vandi na bandi kolia pe komela. Na ikala na aza kukula na kukunywa. Na yoki posa masuba. Na sikia uba kukoyola. Na kende na douche na suba. Ngende kule ku Mama na docteur na makomi ya nzambe. Niko docteur ku maandiko. Na pasola siko bible. Nitoshe sasa mabi maneno ya bible. Zela na pasola. Nitoshe sasa maneno ya maandiko. Mama. Mama. Soki kutu mwana na nzambe yesu apanza ba eglise bongo ngai. Kama vile pia mutoto wa mungu alivunja masoko sasa mie Kama pia mutoto wa Mungu alivunja masoko. Papa, okisi. Tondela na mobile mtumishi. Obebisela mate ya boye. Yo omimonaka to nini? Te omimonaka po na nini ndeko na ngai? Esi eloko ya bongo kobimisa na TV? Swahili yango boloba yango nde nini? Natosha nini obi asama mutoto kutu wa Mungu Yesu kutu. Mama yoka yoka yoka nanu eh. soki kutu Yesu mwana na Nzambe mm. apanza bato na eglize bongo nga po napanza bato Est-ce que si tu passes Yeye liboso awa te. Wana nayebisi yo. Yesu apanzaki bato to apanzaki basima bamama bato yesu alisambaza watu kati ya masoko eh, eh, yesu alisambaza watu longola mikona kende pardon mama na ngai te ezali to continue eske kuko kitu enye watu awafurahi siko oyo wana yo olobela ya mikie te ya minene noko okomprendre ete mama alisambazaka masoko yote kabambi na ya kitoko yote alisambaza bebe ekojisha kati sikoyo elingi koloba nini na lingala biloko ya olobana mikele ya minene nyonso ezaka na kati baeglise to banini wana nzambe apanzaki baeglise ya mike na baeglise ya minene soki kutu nzambe apanzaki baeglize ya minene ne ya mikie apanzaka baeglize te apanzaka wenze na kati ya soki apanzaki wenze eh. masoko yo te kwaka kati ya kanisa alisambaza wenze nde eza bongo alisambaza masoko yo te alipanza masoko yo te kwa kati ya eglize mama baswahili baza na nkele te eh, ndeko na ngai To continuer dady. To mela. Tuendelee na maubiri. Lelo suka. Lelo suka. Lelo suka na kote na makambo na ngai. Et puis na porte église ko tchaka lokolo te. Est-ce que kukanisa Mungu bafukuzaka watu? iko kanisa ya mungu haiko ya mutu kiswahili aza makambo Bakabwanaki mpo na nini? Balikabula na juu ya nini? Songi songi ekabola bango. Mambo ya busema sema ya watu iliwakabula. Matongi ekabola bango. Mambo ya kusema sema ya watu iliwakabula. Mbongo ekabola bango. Makuta ilibakabula. Nde ozo mona. Nde okoma wana. Jesus Christ azalaki mosangisi bato. Yesu kutu alikwa na changa watu. Alingaki bato makasi. Alikwa na penda watu sana. Bato le ba comprendre. Watu le wajue. Bolingo Nzambe alingeli biso. Mapendo yenye Mungu anatupenda. Desordre ekoti. Fujo ikianza kuingia. Bazui wenze batie ti na kati eglise. Bana kamata masoko bana tia ti kati ya kanisa. Eglise ekomi wenze. Kanisa enakua masoko. Ndako ya Nzambe na shanze ya mama. Ndako ya Nzambe ekomi wenze. Nyumba ya Mungu inakua masoko. Tokata mateya lelo. Etonga na nzambe eko. Na chanze ka mama nako bete na suka wana na yebisi yo nako bete na suka na misu nayo etonga na nzambe ekomi wenze. Kanisa ya mungui na kua masoko. Sasa abomination. Iko maneno ingine. C'est une abomination maman. Inakuwa maneno ingine. Nga minoko ya mboka na biso edekouragea nga makasi. Namona lisu tina oloba monoko ya mboka te. C'est mieux naloba na ngai lingala ke naloba monoko ya mboka ndeko na ngai. Hmm? iya iko maneno ya mboka eh, monoko ya mboka hmm, ekolo mboka ya biso atako toza na bolingo hmm. ata tuku na mapendo discipline eza très important inaomba tuwe na discipline mitosa batosa yo eshimia mwenjako juu nawe bakueshimia kanisa ata pwe moko ya malamu ya bolingo ya moninga ngali ata kitu mwa ya lazima ya mazuri ya mwenjako nde ozomona jésus krist asilikaki nje okomona yesu Yesu Kristu alisilika. Asilikaki pamba te. Akosilika bule. Asilikaki na tina. Alisilika jua lijuwa. Bolingo na batu ekomi annexe. Mapendo kwa watu inatuma watu wakoma excès. Lokola Jesus Christ azolinga biso. Gisi Dieu te. Nakweyisi yo. Ikubuisi di. Au plafond hein. Sala attention. Nalingi tobongama tolia sikoyo bilei ya molimo. Tofunda makata, tolia bilia bikimpeve. Daddy soto sote place eh na kikongo. Sala attention. Nanu kutu toteyi te. Nzoto ezosala mabe ba bana mibali. Kiongolo mas vanga ma menoko wana ma kala. Balati ba veste. Ba vuetisi veste. Mandevu ebele na mbanga. Zovo za bidi. Olobi mibali bango yeyo. Vovele kibeni ma yakala ee ma. Bogari yeyo. Ee yaka dia mbote. Beau garçon. Guerrier kibeni yakala. Soki libala na nga eza lelo. Vomuende nzola ma pila yayo. Pona camarade ya mobali na nga oyo. Ee yakala dia ni ee. Oyo tozo pekisa yango kaka bino bozo salela. Makata six mois makata lakama. Makata six mois makata lakama. Papa oyo kaka ozo boya yango kaka nde bango bazo landa. Makata six mois makata lakama. eske munoko ya mboka oyo mama eske pena na ye moko pena bakonzi baministre bavandi mm. ah, mama bandela nanu kaka oyo oh, dadi azoboya kaka yango bino bozokangama nango makata 6 mois makata lakama donc makata 6 mois Makata lakama, makata Pona nini six- kende ozala ya six mois? makata six mois, makata lakama. Et puis nazokamwa pose. Eloko ya mabe ezobima. Eh, mais tala. Mais ye aza pose. Ale telema wana. Nabenga na yo, ba Congolais ebele bakomi ba fainéants. Bato bayingi mab- molo e mabolo. Ba congolais ebele bakomi ba feneant meme ya ba ndaku na bango. Batu bayingi beta okumaki beni ba molo ye mabolo. Telema telema telema telema telema te telema telema nanu telema ko brutaliser te te eh, tika te tika tika nalingaka suka na ba papa na ba mama wana tokoyokana te dadi tika tika te akende akende Pasta. Te loba. Ba congolais bakomi ba fainéants. Mboko batu bakomi ba fainéants. Loba nanu. Ba congolais na mboko bakomi ba fainéants. Bantu ki bene vadi avatar bakumi ni ba molo ye mabolo. Te wana kende awa touche ba mama wana kende. Esili longwa wana. Kende. Longwa kende. Moment wana nazalaki mwana mukie. Ile wakati nalikuwa mutoto. Nayebaki ndenge ya kotonga ata kupe na ngai. Sikukua jua ata gisi ya kushona kapitula yangu. Kapashi. Kapashi. Nakovanda boye na ecole. Taikala hivi ku ecole. Baninga bazozua lance. Porte nye biso siyo tolikwa tuna ekala. Okangami na wese. Inakamatala na wese. Ba wese ya tono ezalaka soki etondi. Ba wese ya tono na kuaka me mayala. Fulufulu moko ya nyei emataka. Fulufulu mwa ya mavi na nzaka kupata bulu. Ndako etoboka. Nyumba elishaka toboka. Mai wana nionso ya nye ezokota na. Ile mai yote ekwe nengi yo kukunyumba. Batu bazo neglige ngai. Watu iko wananizarau. Bayebaki te oyo ngai nakozala. abakukoba na jua kapashi kelesi ya pasi masomo ya magumu mama kapashi namona na nga bana babengana na ekole niliona watu alifukuzwa ku masomo posa kotanga na motema me uba kusoma ilikuwa nani akufutela nga mimi nani atanisomesha mimi posa kotanga na motema uba ya kusoma ilikuwa Mais tuendelee dadi, tuendelee. Dadi changer mate alors. Nakufa lokola Kester. Nakufa saa vile Kester. Kester abandaki koyemba vile ye na banzembo. Iko anaimba ah. maisha yake kumwimbo. Ngai mpe vile ngai ekoma ngai na mateya. Maisha yangu ishaka kwa tu kumahubiri. Ah, nzambe na ngai. Nayokaka kaka vie de luxe na sango. Nasikiaka tu maisha ya luxe kusauti. Mokolo mosusu nazui invitation. Siku moja napata invitation. Mama Olive Lembe Kabila apesi nga invitation. Mama Olive Lembe Kabila ananipa invitation. Na feti ya ndeko na biso Ariachou. Ku fete ya nduku yetu Aria show. Na Beatrice. Ku Beatrice. Na komi na Beatrice. Na fika pale pa Beatrice. Na vandi na bandi kolia pe komela. Na ikala naza kukula na kukunywa. Na yoki posa masuba. Na sikia uba kukoyola. Na kende na douche na suba. Nyande kule ku. Siona Keleo natalaka esika na uti nangaliaka kule na plus difficile kule fashi ya ngufu esika ba negligea ngai kwenye walinizarau nani akotuna ngai nani atadiuliza kapashi kapashi elongi ebongi mwa moke sula ina tengemana mwa kidoko nazwa bambata mosusu nayebeli ata na motuna milipiko makofi enye shikukwa na jua ata mwanzo na mwisho kapashi kapashi solo ebimi mama landa fata histoire na ngai eza histoire ya joseph maisha yangu iko maisha ya joseph mama mama omoni negligence oyo unaona kuzarau mutu hii bayebaka vie ya joseph te abakukuwa bayo ya maisha joseph akozala nani joseph atakuwa nani bandeko ya joseph bateki ye wandugu wa joseph walimujisha ekolo oyo bango batekelaki joseph kabila ilenye balimujishaka joseph eh? bateki joseph wana mujisha joseph na ekolo oyo bango batekeki joseph ya mboka wana kukabila lye balimujisha sasa joseph kokatisa nga mateya te atuta acha maubiri paster esika joseph akendeki Magumu inakuwa. Nzala ekoti. Njala inaingia. Moto ba negligeaki. Mutu mwenye balizarau. Joseph nde azalaki mobikisi ya famille. Joseph njo akikia tena kuwasaidia. Ngai naza Joseph ya vie na ngai. Mimi ko Joseph ya maisha yangu. Mama. Mama. Omoni nga Joseph. Unaona mi Joseph. Lelo batu baondima ngai te. nalingaka ba problème te oyo moko oyoki lisolo ya vie na ngai ya pasi na ngai mm. ozomona mpo nde naza boye nakopostule mm. me mbongo ya kopostule basengaka nano nazwi te ozomona mm. nazobondela nzambe apesa ngai eh. ozolanda kasi tokokende mabe eza te mon frère me biloko mosusu ndenge ozokendele kasi naza politicien te lelo mais chico politicien leo lelo naza theologie leo niko kati tu ya maandiko ya bibilia mosali ya nzambe mutumishi wa mungu kasi na kati ya kimosali ya nzambe me kati ya kutumikia mungu likambo ya politiki ya mboka Nako kozanga liloba te. Shezi kukosa nano ya kusema. Landa. Fata. Ba diplome evandi ebele na ndaku. Ba diplome na ekala mingi kunyumba. Je suis ingenieur. Niko ingenieur. Na Ista Mushetu. Ba Ista Mushetu. Mama. Mama. Tango nazo loba ingenieur na ista mushetu. Sanya mikolo asema ingenieur pa ista mushetu. Naza ingenieur na 1976. Niko ingenieur depuis miaka ya 1976. Ngai na keyi na mushetu. Mi nenda pale pa mushetu. Diplome eza na ndako. Diplome eko kunyumba. Wana à l'epoque tangu tangu azoyoka mutu atanga azwi diplome. Ile wakati soko asikia mutu anasoma anapata diplome. Seke a maitriser mukanda oyo bapesi ye diplome wana. Seke anajua kitu yenye balimupatilia dipoloma. Mama. Mama. Nasuki wana te. Sikuishia pale. Je suis maitre avocat. Nico maitre avocat. Soki ezalaki makambo ya nzambe te. Kama ingi likwa maneno ya mungu. Lelo na ko kozala soit procureur. Leo kama niko procureur. Ou bien magistrat. Ou bien magistrat. Landa nga na bokebi. Fanda vraiment na kimia. Kasi. Mais. Ba diplome nionso wana evandi. Il a ma diplome yo te nekala. Politique ekufi. Politique na kufa. Nini ebomi politique? Nini enye naua politique? Landa. Faka. Trouble moko ekoti na minute oyo na mboka. Fujo mwene ngiasa kuyo akati mu mungini. Oyo nakopakolela ngo penza batu bien bien surtout na eglise. Enye tatuma ni ba Histoire na ye esila mais na munoko ya batu ezo betama. Histoire kati yake iliisha mais watu iko wanaendelea kumtaja. Toye kokoma na epoque ya papa Mobutu. Tunakia kufika pepa epoque ya Mobutu. Toye koleka na Mobutu toye na Kabila le père. Tunakia kufika kwa Kabila le père. Lelto toye koleka na kabila fils. Tunakia kufika kwa kabila fils. Lelo toye kokoma na fatshi beton. Leo tunakia kufika kwa fatshi beton. Ebandaki koya mukie mukie. Ilikuwa na kuya pole pole kwa pole pole. Landa politique. Kota sasa usiasa. Nazuia place politique ekufi. Niko nafika sasa kwenye usiasa na kufa. Ki fanatisme na ki tribalisme ba kongo ezalaki mukie.